армысыздар ардақты ағайын қайырлы күн қадірлі телекөрермендер эфирде сырласайық бағдарламасы оның бүгінгі жүргізушісі мен күнсұлу тұрғынбекқызы өздеріңізбен тікелей эфирде қауышып отырғанына өте қуаныштымын сонымен бүгінгі күн бейсенбі бейсенбі күн барша мұсылман баласының ерекше қуанып қарсы алатын күні бүгінгі күн сауапты істерге толы болсын дейміз ә, қандай да қолдарыңызға бір ә, істі алып жатсаңыздар берекесімен болсын дейміз бүгін алматыда қалың қар жауды жолда абай боламыз дей отырып мүмкіндік болса біздің сырласайық бағдарламасын тамашалаңыздар дегіміз келеді сонымен бүгін қандай тақырып бүгінгі тақырып әдемі тақырып жұмсақ тақырып ата анаға бала неткен тәтті еді сол ғой біздің қызығымыз бағымыз өлдері тайтай басқан сәттері солар үшін шырылдайды жанымыз а, баламыз үшін жанымыз шырылдайтыны ақиқат қанаттыға қақтырмай тұмсықтыға шоқтырмай жүретініміз ақиқат енді сол балаларымыздың 5 жасқа дейінгі күтімі және тәрбиесі жайында бүгінгі эфиріміз өтпек бүгінгі бағдарламамыздың меймандары қош келдіңіздер бізде бүгін эфирде қонақта педиатр азиза абжан және де әнші дана Махымбаева. дана біздің сүйікті қонағымыз жиі шақырып тұрамыз өйткені айтары бар ханымның ә, екеуі де ана бала күтімі жайында бүгін әбден айтатын шығарсыздар деп ойлаймыз сонымен не себепті 5 жасқа дейін жалпы бұл кезеңнің айырмашылығы неде осы 5 жасқа дейін келген дүниеге дүниеге келіп 5 жасқа дейін баламызды тәрбиелейтін кезде тәрбиесінде де денсаулығында да жалпы одан кейінгі дамуында да қалт жібермейтін барлық мәселелерді бүгін бүге дейін тізіп шықсақ дұрыс болар ханымдар ә, э, экранның алдынан алыс кетпеңіздер бізбен бірге болыңыздар ал ә, неліктен бес жасқа дейін деп жатыр қой бұл кезде мен айтар едім фундамент қалыптасады деп ә, егер де кез келген үйдің болса қарапайым фундаментін жақсы қалыптастырсаңыз ұзақ жыл сізге қызмет жасайды иә бала сияқты егер де бес жасқа дейін оның күтімі жақсы болса оның әрі қарай денсаулығы жақсы болады деген сөз ол күтім деген енді бұл өте ауқымды тақырып ә, бала күтімі сол перзентханадан ақ басталады иә содан бастайық асылында негізінде ханымдар бізде қазақта айтады баланың тәрбиесіне де күтіміне де ә, тіпті баланың құрсаққа біткен күннен бастап емес әкесінің баласына жақсы ана ә, оның дамитын жақсы анасын таңдап беруінен басталады дейді жақсы мақұл делік бала дүниеге келді перзентханадан бастасақ ә, перзентханадан басталғанда ең алғашқы күтімі бұл дұрыс емізу дұрыс емізудің өзі үлкен рөл атқарады біріншіден дұрыс емізу егер ана дұрыс емізетін болса баладағы ішік кебу процесі болмайды жақсы салмақ қосып мысалы перзентханадан алға шыққан кезде салмағына қарайды да егер де бала жақсы салмақ қосып жатса онда перзент перзентханадан уақытында яғни үш тәулік ішінде шығады деген сөз бала жалпы қанша салмақ болып туылу керек дүниеге екі, 2 кило сегіз жүзден жоғары салмақ бұл қалыпты салмақ деп аталады ал бойының ұзындығы елу елу бір сантиметрден жоғары баланың құрсақта жатқан кезде дамуында қазір бұл бүгін шігесіне дейін айтамыз бір ауық дана ханымға сөз кезегін беріп өтейік сіз енді қазір ә, омырауда кішкентайыңыз бар иә осы баланың жаңағы дұрыс емізуіне байланысты баланың қалыптасуы деп жатыр иммунитетінің де дұрыс қалыптасуы иә мысалға енді сіз дәл қазіргі таңда енді ғана босанып отырған жас ана ретінде не айтасыз осыған дейінгі дүниеге алып келген балаларыңызда нені қалт жібердіңіз мына соңғы жүктілігіңізде соңғы нәрестеңізде не нәрсеге басқаша ерекше ә, көзқарастасыз ә, енді баланың жаңа денсаулығын жас кезде енді енді күйеуге шыққан кезде бірінші бала туылған кезде ол денсаулығына шын айтқанда э, көп мән бере бермейді екенсің жас боласың ғой енді себебі ауырса қанша жаста босандыңыз жиырма үш жасымда содан ә, көп нәрсе білмейсің енді ауырса не қалай емдеу керек не істеу керек дегендей барлығына жаңағы ә, больницаға жүгіре бересің жүгіре бересің енді бірінші балада жаңағы дәрігерге жүгіре бересің иә? иә сәл температурасы көтерілсе жаңағы орап алып жүгіре беретінбіз жүгіре беретінбіз сондай жаста болдық енді бірінші балада одан кейін барып екінші үшінші балаларымды енді босанғаннан кейін жайлап жайлап түсіне бастадым жаңағы практикамен келеді дейді ғой барлық нәрсе сол не істеу керек жалпы осы балаларымды дүниеге енді алып келіп осы енді неше жылдан бері енді осы аллаға шүкір сол енді балаларымды өзім жау қазір өзім дәрігер бола бастадым жаңа өзіңіз иә. дәрігер <laughs> бірінші мені сабырлыққа үйретті қандай жағдайда да не паниковать иә, деген иә, жаңағы иә жаңағы температурасы көтерілсе де сабыр сақтаймыз оның барлығын жаңағы өту керек екен сол процесстен вирус жұқтырса да тамақ ауырып қалса да әрине ол міндетті түрде докторға көрсетеміз ғой бірақ бірінші мәселе біздің жас аналарда ол паникаға беріледі ойбай не істеймін ойбай мынау болмай жатыр мынау мынандай болып жатыр деп ше оның өзінің жаңағы схемасы бар екен ғой емделеді. ол балаға беріле ме мысалы сіз ә, сондай бір сабырсыздыққа беріледі жаңағы ол бірінші балада мен айтып отырмын ғой көрмегенді көрдім шынымды айтқанда қасында енем болған жоқ мамам да алыста болды жалғыз өзім иә жиырма үш жастамын енді иә әдекеңмен әдекең қайдан білейін қайдан білейін деп қарап тұрады <laughs> енді докторға барайық содан ұстап алып больницаға жүгіреміз негізі сабырсыз болып кетеді ананың өзі жаңа паниковать етсе кішкентай балада шыңғырып жылай береді иә. емшек жаңағы сүтімен барады ма омыраудың сүтімен сондай болады жалпы көп нәрсені үйрендім бірінші бала ол мен үшін жалпы көп иә тәжірибе болды үлкен сабақты мектептен өттім десем де болады көп өзім де ауырып қалдым омырауымды ісіріп сырып алған жағдайда болды больницаға неше рет түсіп реанимацияға дейін жеттім тіпті сондай жағдайға да жеттім ол енді менің жаңағы сабырсыздығымның екіншіден неопытная дейміз ғой жаңағы орысшалап ешқандай тәжірибемнің жоқтығынан қалай емізу керектігін білмеймін не істеу керектігін білмеймін сөйтіп ауық ауық емізіп тұру керектігін ешкім үйретпеген сол үш күннен кейін мен жаңағы доктордан шығарып жіберген ғой жаңағы баланы қолын ұстатып больницадан шығарып жіберген роддомнан содан ары қарай не істеймін енді бала күтімін ә, жаңағы сол мектептен өтуім керек болды мен сосын оны әр ана өту керек екен сол енді мен жастарға айтайын дегенім сабырлы болу керек екен барлық жағдайда міндет енесі бар жаңағы келіндер бақытты былайша айтқанда енелер айтады ғой былай жаса былай жаса мынауың дұрыс емес деп енелер жауырыны жаңа жабысып қалмасын деп иә? жабысып қалмасын деп иә ол қырқынан шыққаннан кейін келді енем одан кейін мен уже біраз нәрсені біліп қалдым ғой оған дейін <laughs> қырқына дейін қырық жанып шығады иә <laughs> докторға да түсіп бір шықтық қалай ауру ауырып та шықтық баламды да ауыртып алдым сол екі ортада жүгіріп жүргенде жаңағы қыстың күні болатын бірінші қызымды босанғанда сондай сондай жағдайлар енді барлығы өмірдің мектебімен келеді ғой енді жаңағы ә, баланы босанғаннан кейін тәжірибе ретінде сол жаңа айтып жатыр ғой дана ханым айтып жатыр ғой ә, бала ананың көңіл күйі деп ол өте дұрыс нәрсе травма келеді ғой сол кезде бірден айтамыз так тынышталыңыз бірінші ана сіз сабыр сақтаңыз иә біздің еміміз көмектеспеуі мүмкін егер де ана сабырсыз болып тұратын болса анасының көңіл күйі өзгеше беріледі иә, иә. қарапайым іш кебудің өзі мысалы сабырсыз аналардың балалары іш кебумен өте неліктен баланың іші кебет және шырқырап жылайды айтады ғой жаңағы шектері енді ғана дамып иә. келе жатады әртүрлі сұйықтықтар мына сырт мына бұрындары ананың құрсағында жатады одан кейін жаңағы әртүрлі э, ағзаның қалыптасуы солай болады дейді болмаса біреулер айтады газды сусынды жаңағы аяғы ауыр кезінде ішкен келіншектердің балалары жаңағы э, не іші кеуіп сөйтіп жылап сөйтіп жатады дейді енді шын айтқан кезде менде ондай ә, не болған жоқ бірақ ә, мен қолымда келін болды кішкентай алғашқы нәресте дүниеге келген кезде енді біреуміз жаңа үтікпенен ыстық э, нені иә жаялықты ішіне салып біреуміз қатты қысып алып күні түні әйтеуір төрт бес адам жүретінбіз иә, кезектесіп иә енді осындай болмау үшін не істеу керек жалпы бұл ішке бұл деген барлық баланы мазалайтын процесс өйткені ол міндетті түрде иә, болатын иә, процесс иә біреуінде жеңіл өтеді біреуінде ауыр өтеді жеңіл өту үшін не істеу керек енді қараңыз ол негізінде барлық баланы 4-6 айға дейін мазалайды себебі оның асқазан ішек жолы енді қалыптасып келе жатыр да ана сүтін түскен ана сүтін қорта алмайды дұрыс содан газ пайда болады да и сол баланы жаңағы ішке бұл процесс болады содан ал ананың тамақтануында э, қандай не болу керек э, шектеулер болу керек баланың іші э, желденбес үшін иә жаңағы газды тудыратын өнімдер мысалы қырыққабат сынды сондай өнімдерді шектеу керек газды сусындарды шектеу керек және де тағы да бір айналып келетін бағана перзентханадағы жағдай дұрыс емізу егер де дұрыс емізбейтін болса ему процесс кезінде бала ауа жұтып қояды да соның нәтижесінде ішектерде газ жиналады содан ішке процесі болады және де емізіп болғаннан кейін баланы 15 минуттай тік қалыпта ұстап кекірту керек кекіртіп иә болса құсқызып иә сосын баланы егер де ішпен жиі жатқызатын болса онда ол процесстер балада жеңіл өтеді ішпен жиі жатқан кезде іш мышцалары қатаяды бұлшық и бала өздігінен жел шығара алады ішпен иә, егер де енді бұл процесі жеңіл өту үшін қазір арнайы препараттар бар ғой мысалы укроп суы деген сияқты yeah. Иә. соны әр емізер алдында профилактикалық мақсатта беруге болады укроп суы э, шынын айтқан кезде ол қаншалықты пайдалы балаға көмектеседі иә жаңағы газдың жеңіл шығуына көмектеседі біздер бұрынғы кезде ата баба салтына келетін болсақ укроп дегеннің атын да білмейтін иә, затын да білмейтін сол кездегі балалар неге э, жаңағы тоқпақтай жаңағы <laughs> э, неге қазіргі балалар кішкене әлжуаздау болып дүниеге келеді бұрын кезде балаларымыз неге түртсе де жаңағы жыламай жата беретін еді енді бұл жерде экология ананың жүктілік барысындағы тамақтануы жүктілік барысының өтуі барлығы әсер етеді мысалы жүктілік барысында қазір басым көпшілік аналарда темір тапшылықта анемия болады ал анемияны аналар жеңіл түрде қабылдайды ал ол босанғаннан кейін міндетті түрде оның ана сүтінде темір жеткіліксіздік бар ғой и ол балаға беріледі баланың организмінде де темір жетіспеушілік пайда болады ал темір жетіспеушілік оның өте несі ә, асқынулар өте көп та соның ішінде жаңағы иммунитеттің түсуіне де әсер етеді себебі темір жетіспеушілік болған кезде жалпы организмге оттегі тасымалдау қиындайды соның ішінде иммундық жасушаларға да оттегі дұрыс тасымалданбайды иммундық жасушалар оттегі тасымалданбағандықтан олар көбейе алмайды инфекциямен күресе алмайды деген сияқты оның бір сөзбен айту емес әр адамды жекелей солай қарап тексеру керек бәрекелді ел боламын десең бесігіңді түзе деген тағы да өзіміздің қазағымыздың жақсы бір сөзі бар иә осы бесік тақырыбына келетін болсақ біреулер жаңағы енді ата салт деп тағы да айтсақ енді өзіміздің салтымыздан асып ешқайда бармаймыз ақиқат сол бесікте өскен көптеген қазақтың маңдай алды ұл қыздары дүниеге келген еді ақыны да батыры да былай қылып қарасаңыз иә қазіргі таңда балаларды бесік соншалықты қымбат тұрмайды иә бірақ бір отбасылар бар бір қарасаң балаларының Э, енді туған шақалақ балаға мысалға 400-500 мың теңгенің жаңағы арбасын алып қойып соған жатқызады ол деген әрі кетсе бір 8-9 ай ғана жататын дүние ғой балып қараған кезде бесікке бөлеп баланың ұйықтату бесікке бөлеу жалпы осыны сіздер қаншалықты педиатр маман ретінде жас аналарға кеңес ретінде бересіздер енді бесікке біз айтамыз қырқынан шығарғаннан кейін баланы жалпы тексеруден өткізіп барып егер қарсы көрсеткіштер болмаса жатқызуға болады яғни педиатрдың кеңесіне өтеді невропатологтың кеңесіне өтеді одан кейін ортопед қандай э, қарсы көрсеткіштер болады ага, неврологиялық патологиялар одан кейін э, ұшық буын дисплазиясы балаларда жиі кездеседі қалай қалай ұшық буын дисплазиясы егер осылар болмаса онда беске бөле беруге болады және де ортопедтер олардың айтуы бойынша осы ұршық буын дисплазиясы болмаған күнде болмады и оны беске бөлегенде ә, өйткені қимыл қозғалысы азаяды ғой мына бесікте иә. содан ұршық буын дисплазиясын қолдан жасайды деген де пікірлер бар ғалымдардың айтуы иә ортопед осы хирургтардың айтуы бойынша енді осы жерде қаншалықты дәлелденген енді ол кісілер солай айтады да мысалы приемға келеді сіздерде бесікке жатасыздар ма егер де иә десе онда сіздерде ә, бесікке жатудың әсерінен болды немесе бұл ұршық буын дисплазиясы тұқым қуалаушылықтың әсерінен болды немесе ұршық буын дисплазиясы құрсақта жатқан кезде дұрыс емес қалыптың нәтижесінде болды немесе анасының құрсағы кішкентай болды бала ірі болды сондай сияқты бірнеше себептердің нәтижесінде пайда болады кейде балалардың бір аяғы бір аяғынан қысқа сол ұршық буын иә. дисплазиясы иә, бір арнайы бір аппараттарды отырғызып қойғанда балаларға сондай обал негізінде иә иә алмайды иә, балаға жайсыздық болады қимылдарын шектейді мысалы ол бала еңбектегісі келеді отырғысы келеді деген сияқты оны шектейді барлығын қазіргі таңда енді сіз мына Э, осы біздің <laughs> қазақ даласына коронавирус ханшайым келгеннен кейін бәріміз құйрық майға жүгірдік <laughs> оған дейін бәріміз бас тартып осы сұмдық бір европейшіл халықтар болып кетіп едік <laughs> асылында қазіргі таңда көптеген эндокринолог мамандар да ә, кәдімгі өзіміздің құйрық майды қазы қартаны кеңінен етеді өйткені біздің мынау ә, тарих талай жылдар бойы қазақ, қазақтың өзінің бойына сіңген тағам мәдениеті тағамдану тамақтану мәдениеті былай алып қарасаңыздар енді осы құйрық майменен сылау көптеген аналарға педиатрлар сіздерге көп нәрсе байланысты иә өйткені сіздерден жас аналар көптеген ақыл кеңес сұрайды сіздер құйрық маймен сылауды қаншалықты кеңес етесіздер болмаса жаңағы шетелдік түрлі сұйық майлар бар иә балаларын сылайтын басқа дегендей сіз әрі ә, массаж жасайды екенсіз енді осы жайында айтып кетсеңіздер сіз қолдандыңыз ба жалпы дана ханым құйрық майды ма қолдандық қой қазақпыз ғой енді иә. <laughs> қолдандық бірақ енді педиатрлар менің ойымша оған қарсы иә, иә. қарсы иә не себепті себебі бала әлі ә, тыныс жүйесі әлі толық дамыған жоқ оның қосымша ол терісімен де демалады иә егерде сіздер оны ә, сылап тастайтын болсаңыздар оның еще баланың мынау жылу реттеу қабілеті де дұрыс дамымаған олар ә, соның арқасында жаңағы жылу реттеу бұзылып мысалы Терісімен дұрыс дем алмай одан сайын мысалы ауру процесінде қызу көтеріліп жатып одан сайын дене қызуы көтеріліп кетуі мүмкін деген сияқты сондай ә, қарама қарсы пікірлер бар енді құйрық майдың ауруды емдейді деген ғылыми тұрғыда дәлел жоқ та сондықтан біз аналарға омен емдейсіз онымен жазаласыз деп айта алмаймыз жақсы ал енді қандай маймен майлауды сіздер көбіне массажды айтасыз ба массажды да жалпы былай баланы майлап тұрғанға а, жалпы баланы біз қазақта қырық күн бойы ә, майлайды ғой негізінде ол кезде кәдімгі күнбағыс майын стерильдеп күнделікті стерильдеп қолданады а, массажда ол майл, майдың қатты маңыздығы жоқ қолданбасаңыз да болады Аха. просто анасының қолы жеңіл жүру үшін ғана аз мөлшерде қолдану керек сол балаға аллергия бермейтін кез келген крем май жақсы баланың иммунитеті жалпы қанша жасқа дейін қалыптасады иммунитеті мықты болып жалпы кез келген ә, вирустық ауруларға қарсы төтеп бере алатындай баланың иммунитеті жаңағы тепсе темір үзетіндей қылып қандай жағдайда жеткізуге болады жалпы сосын кішкене күннен бастап жаңағы түрлі антибиотик деп жатады басқа деп жатады етсе жаңағы уколдары тіпті кішкентай баланы шырылдатып системаға да салып жатады осы қаншалықты дұрыс бұрыс сосын екпелер жайында екпе жайында да қазір көптеген түрлі ә, теріс пікірлер де бар басқа да пікірлер бар жалпы енді қазақ қазаққа жау емес қой сіз қазақ қызы ретінде не дейсіз аха жалпы бала негізінде алты айға дейін анасының иммунитетімен өмір сүреді алты айдан бастап баланың өзіндік иммунитеті қалыптаса бастайды яғни омыра сүтімен ана иә, сүтімен барады иә ана сүтімен аха барған и алты айдан кейін ол өзінің иммунитетін қалыптаса бастайды енді иммунитетті жоғарылатады деген халық арасында теріс ұғым бар иммунитетті жоғарылататын ешқандай да сиқырлы таблетка таяқша жоқ тек, тек қана иммунитетті қолдай аламыз оның өздігінен дамуы үшін өздігінен күшею үшін ал иммунитет кәдімгі іштен қалыптасып келу үшін жас ана құрсаққа біткен кезінен бастап не істеу керек баласының денсаулығы мықты болу үшін ол енді <laughs> өте ауқымды тақырып негізінде бір сөзбен айтып бәрін білгіміз иә. келіп жатыр <laughs> бір сөзбен айтып оны міне осы осы осындай схема деген нәрсе жоқ жалпы ол ә, анасының ә, негізінде иммунитет деген бұл инфекциямен ә, қатынас жасай отыра күшейетін нәрсе және де э, егер де ағзада жаңа айтқан яғни ата анасы бала дүниеге келмес бұрын міндетті түрде э, әйел дәрігеріне ерлер дәрігеріне барып бойларындағы түрлі вирустық инфекцияларға қаралуы қажет әрине ә, жаңа айтып жатқандай жүктілікті жоспарлау керек деген сияқты жүктілікті жоспарлау керек ағзасына қажетті макро микроэлементтерді о санада бір аса қажетті болып отырған телефон қоңырау келіп тұр екен хабарлап қабылдап үлгерейік одан әрі жалғастырамыз қайырлы күн саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз айта қойыңыз есенсіз бе қайырлы күн менің балам пересадка төрт ай болады осы он бірі іші өтеді он шақты күндей болып қалды күнде он рет или он екі рет енді қазір жайлап жатыр бес рет төрт рет үш рет но өте сұйық болып аралас шығады сол тістен ба соны білейін деп едім неше ай төрт ай болды ма балаға бұйырса он бірі төрт ай боламыз бәрекелді үлкен азамат болсын болмаса азаматша болсын аха алла сүйген құлдан болсын қазір жауап беріп көреміз айта қойыңыз енді э, мына кісінің сұрағына жауап беретін болсақ тіс тістен де болуы мүмкін немесе ішек инфекциясынан болуы мүмкін оны нақты айту үшін баланы көру керек енді бұл кісі он ретке дейін іш өту процесі болды дейді жалпы ол іш өтудің дәрежелері бар орта жеңіл ауыр дәрежесі іш өту бұл ағзаның сусыздануымен қауіпті сондықтан да бұл кісіге айтар едім бірден педиатрды шақырту керек егер де тістен болатын болса онда қызыл екті педиатр қарап көреді ісіну бар ма тіс жаруға дайындалып келе жатыр ма деген сияқты ал жалпы тіс неше айдан бастап енді ол негізінде орта есеппен алты айдан бастап жарады бірақ әр бала жеке тұлға әртүрлі дамиды мысалы екі айында да жаратындар бар төрт айында да жаратындар бар алты айында тіпті тоғыз он айында жаратындар бар алғашқы тістер жақсы су жетіспеушілігін қайдан білет ана оны педиатр қарап тексереді жалпы жалпы ол кезде бала әлсіреп қалады суды берсе андай қатты қалап суды ішеді содан кейін кейде ашқарақтанып иә, иә, аха и кейде бала қатты әлсіреу нәтижесінде жатып қалады ембей қалады деген сияқты оны енді оның да дәрежелері қанша миллиграмм су беруіміз қажет балаға күнделікті жалпы қажетті болған қажеттілігіне қарай өзінің сұрауына қарай суды бересіздер егер де бала еметін болса алты айға дейін негізінде анасы күнделікті екі литр су ішсе балаға су берудің қосымша су берудің қажеті жоқ ал егер де бала қосымша тамақ ішетін болса алты айдан жоғары сол кезде балаға су беру керек немесе алты айға дейінгі бала ә, аралас тамақтанатын болса немесе ана сүтін немесе смесь ол кезде су беру керек немесе ана сүтін ембе тек қана қосымша тамақ жаңа семесі ішетін болса онда су беру керек қалауы бойынша жақсы тағы да бір телефон қоңырауы бар екен қабылдап жіберейік кәнекей армысыз сіз тікелей эфирдесіз енді мен айтып жатқаным ол өткенде отыз жылдық басқанда күміс туралы әңгіме болды сонда бір үлкен кісі әңгіме күміспен ине жасаса да ине сол күміспен жаңағы кішкентай баланың құлағынан бұлақ ақса қыз бала болса ер адам оны лечить етіп әйелін ер адам керісінше былай былай сол дұрыс па дұрыс емес па деймін сол бұрынғы болған нәрселер ғой сол үлкен кісілер тыңдап жатырмын ғой жақсы апа қазір алла деніңізге саулық берсін жауап берейік ал балалардың иә кішкене күннен балалардың құлағынан бұлақ ағатындай жағдайлар болып жатады иә енді біз бұл халықтық еммен онша келісе бермейміз әрине біліп отырмыз ол жерде атит құлақтың қабынуы болуы мүмкін бала мүлдем саңырау болып қалуы бек мүмкін ғой иә егер бір нәрсені дұрыс жасамаса қабыну ұзаққа созылып кетсе ол әрине асқынуға алып апа қазір дамыған заман ғой енді <laughs> мынандай әп әдемі ақ халатты абзал жандар отырған кезде жаңағы баяғының дәстүрін қоя тұрып кішкене балаға денсаулығына салғырт қарамай өзінің маманына апарып тұрған дұрыс болар асылында жаңағы айтып жатыр ғой құлақтан бұлақ ағу деп балаларда иә. көбіне балаларда мына жердегі мұрын құлақ барлығын арақашықтығы өте тарды ә, ауызбен мұрынмен инфекция кіргеннен кейін құлаққа баруы шығатын жердің бәрін іздеп кетеді иә? иә тез содан құлақтары бірден қабынады көбінесе ортаңғы атит дейді сол дамиды жаңа апа айтып жатыр ғой сол кезде мына оқиға есіме түсіп жатыр да айта қойыңыз қырқына дейін баланың омырауын сығу осы процесс осы жағдайды <laughs> мен өзімнің парақшамда да ақпараттық желілерде де айтып жүрмін да апалар айтады <laughs> иә. егер де омырауын сықпаса ол баланың ертең кеудесі дәу болады немесе қолтығынан жағымсыз иіс шығады дейді ал оның оған ешқандай да қатысы жоқ қыздар келіншектер мінекей баланы шыңғыртып омырауын <laughs> иә. ол анасының гормонынан үлке түсінеді ол өздігінен кетеді оны мен естіп алдым да жағамды ұстадым <laughs> қырық күн бойы сығады екен да масқара иә. сосын содан ол бала қандай болады ол эмоционалдық ол деген әртүрлі стресске түседі ғой иә, бала деген стресс балаға анасының өзіне де стресс қой ана баланы деген ана шырқырап иә. жылап жатады ананы қинап жатасың иә. еще оны сыққан кезде қолыңыз таза болмаса қоршаған ортаңыз таза болмаса ана сүт безіне инфекция түседі одан мастит пайда болады ойбай кішкентай енді туған балада қыздар ханымдар көз ашық адамдармыз ғой енді осыған өте абай болыңыздаршы көрдіңіздер ме мында біздің бағдарламада қандай қажетті қажетті сұрақтарға біз жауап іздеп отырмыз ал енді жаңағы баланың арқасына бір не шығады ғой жаңағы дейді ғой иә, иә, иә оны не дейді және оған не істеу керек <laughs> ол көбінесе әлі аунамайтын балаларда болады өйткені бір рет жата бергеннен мына түк бар ғой иә. сол түктер түйдектеледі ол неліктен бір балада болады біреуінде болмайды ол түкті балаларда шығар басым көпшілігінде түкті балаларда жаңағы ол арқасына батады содан үйкеледі үйкелгеннен ол тікен тәрізесі болады аха ең соны шамендеп массаж жасап ыыы жаңағы өзінің жолдары бар техникалары солар арқылы алып тастауға болады енді прямо оны кейбір аналар қолдарымен жұлып жатады мен сөйтпен жұлып ондай керегі жоқ гермазысын алып жатса алуға болады арқадан шығады мына жерден шығады санынан шығады болып тұр ғой иә ол ол ана анасының шемішке шаққанынан деген иә соны айтып жатыр ондай ондайға қатысы не ғой негізі аңыз ертегілерге аса сене <laughs> көзіміз ашылып енді әзілден әзілден ағытып қалжыңмен қағытып отырмасақ тағы да сәні келмейді дана ханым тағы да бір перзентханаға барып келесіз ғой <laughs> естімеген нәрселерді естіп қазір өзіңді қазір сөйтіп отырсың ба енді өзіңде тағы да бір аналық өзіңнің бір ә, жаңағы құлақтарыңызға алтын сырға деп отырып жас аналарға өнді өнерде жүресіздер жалпы өнерде жүрген кезде баланың тәрбиесіне кейде бір қалт жеп жататын кездер болады әттеген ай деген кездеріңіз болды ма болмаса соның орнын толтыратындай енді бұл кісі баланың дамуына көп сұрақтарға жауап беріп отырса сіз сол 5 жасқа дейін баланың тәрбиесінде сіз не нәрсені алды алға мақсат ретінде қойдыңыз ә, енді сөзіңіз өте орынды жаңағы өзіңіз айтпақшы ә, концерттерде осы екі жыл ғана болды ғой үйде отырып қалдық ә, карантин оның алдында әрине концерт көп болды ары бері жүріс көп болды балаларды жаңа үйге ә, көмекшілеріме тастап кетіп сөйтіп сөйтіп жүрдік қой енді ә, енеміз кейіннен келді енемнің қолында да өсті сол енді менің көзім жеткені барынша жаңағы сөзімнің бағана басында айттым ғой сабырлы болу керек деп екінші жағынан кез келген нәрсені қалт жібермеу керек екен мысалы ә, болады ғой бір ә, кейде ойлайсың мысалы ой ішім ауырып жатыр ә, деп айтады да балаларша оны мысалы неге ауырып жатыр неден болды деп кейде мән бермейді да кейбір ата аналарша ой қойшы ол деген жай ауырып жатқан шығар дұрыс емес нәрсе жеген шығарсың дегендей соны неге ауырып жатыр соны негізі ә, былай жай ғана өткізіп жібермеу керек екен мен енді басымыздан өткен бір нәрсені айтып берейін оқиғаны осы бір екінші қызым ішім ауырды ішім ауырды дей, берді кішкене температура қанша жаста алты жасында алты жасында алты жеті жасында иә сосын кейін бір күн өтті екі күн өтті ой енді жаңағыда баяғы жаңағы байсал ана кейпіне еніп алып ой іштен кетпейді ол деп жаңағы үйдегі бар дәрілерді беріп қойып сөйтіп отырсам сөйтіп сөйтіп болмай қатты ауырып жатыр деген кезде уже скорый шақырдық сөйтсек соқыршек екен көрдіңіз ба ал сіз ойламайсыз ғой жеті жасар балада қайдағы соқыршек деп иә ал енді сәл ғана кешіккенде ол жарылады екен сонда ол екі күн бұрын айтып жүрген ішім ауырды деп ше сонда біздің әлгі неміз да әлгі жайбасарлығымыз ой жақсы ғой ол деген өзі ғана қойып кетеді өзі ғана бүйтіп кетеді деп сол енді әр нәрсеге мән беріп қарау керек екен енді әр баланың қай жері ауырып жатыр қазір соған мән бере бастадым мен неге ауырып жатыр сен бір күн бұрын не жеп едің дегендей ше қатты ауырып жатыр ма деп басып көреміз үйде кәдімгідей ауырып жатыр десе онда шақырамыз скорыйды ол кішкене болады бір еркелік те болады арасында балада садикке барғысы келмейді мектепке бір уақытта бір шай ішіп болып қарап қалсаң жүгіріп жүгіріп жүреді бала ғой еткізумен иә. білмей қалады иә негізі мен бір қызық айтайын деп отырмын үйде не қайын сіңліңіз не абысыныңыз не енеңіз педиатр маман болу керек екен десе <laughs> өте дұрыс иә? қазіргі ханымдар бір тағы да телефон қоңырау келіп тұр екен қабылдап үлгерейік қайырлы күн саламатсыз ба екі жастағы баламыз бар ер бала иә соны аяғын үшімен жүреді көтеріп бірақ былай тұрғанда тігіне табанымен тұрады соны педиатрға көрсеткенде ходуновпен дейді солай ма әлде ходуновтан дейді жалпы осы ходунок дейді ғой енді баланың иә қазақша аты қалай еді соған байланысты даулы мәселелер болып жатыр ә, рахмет иә. сізге апа қазір сұрағыңызға жауап береміз осыған байланысты баланың талпынысына шектеулер қойылып жатады дейді сондай сияқты нәрселер бар ғалымдар не дейді негізі десең <laughs> ә, негізінде ходунокқа өзіңнен жүре алмайтын өзіңнен отырмайтын баланы отырғызуға болмайды себебі ол әлі отыра бұғанасы қай уақытта бекет бала жалпы оның жаңағы э, жалпы жүріп кеткенге дейін ғой <laughs> бір жасына дейін ә, жалпы даму болады физикалық даму болады ә, енді жаңа айтып жатыр ходунокқа отыру отыра алмайтын баланы отырғызсаңыз бел омыртқасына күш түсіресіз күш түсіресіз жүре алмайтын баланы оған отырғызсаңыз ол аяғымен жүреді ғой аяғына күш түсіресіз а неліктен бала былай ұшымен тұрады сонда енді оның ә, себебі әрқалай мүмкін ол балада тонус жоғары шығар аяқ, аяқ бұлшық еттерінің тонусы жоғары болуы мүмкін яғни иә, массаж қабылдауымыз керек мүмкін немесе ә, бала әлі жүруді қалай жүру дұрыс жүру керектігін білмейді мүмкін ол аяқтың ұшымен жүрген дұрыс деп санайтын шығар а. дұрыс жүруді де үйрету керек үйрету керек yeah. Иә. ата ана көрсету, көрсету керек иә енді мына кісі айтып жатыр аяғын ішке қарай басады деп ол жерде Шымен жүреді дейді аяғын ішке басады деді а солай иә ол вальгусты деформация болуы мүмкін баланы көріп тұрған жоқпын оның себептері де арқалай. яғни қазір тез арада не істеуіміз керек ортопед маманның кеңесін алу керек ортопед педиатр емес бұл жерде ортопед шешеді ортопед маман шешеді жақсы енді бізге ватсап желісіне өте көп сұрақтар келген екен біразын қамтып үлгерейік иә ханымдар сәлеметсіз ба мен жасанамын дейді бірінші бөпем бір айға жақында толамыз бірінші бөпем дейді үлкен кішкентай үлкен азамат болсын менде запор бар дейді емізіп жүріп железоны қолдана берсек бола ма кейбіреулердің айтуынша темір іш қатырады дейді қызылорда қаласынан жас ана бір айлық бөпесі бар екен қырқынан әлі шықпаған енді болсаң жас босанушы ана болса ол бір жылға дейін анада іш қатудың болуы қалыпты жағдай десек те болады біріншіден ол ә, физиологиялық өзгеріс болды организмде организмде гормональды өзгеріс болды соның нәтижесінде шығатып жатуы мүмкін және де жаңа темір препаратын қолданғаннан кейін де шығату болуы мүмкін енді бірақ сіз қатудан сақтанамын деп мына жақта анемияны жіберіп алмауыңыз керек аха әрине емделу керек анемияның асқынуы ол өзіңізге кері әсер береді еще баланың организміне кері әсер сәлематсыздар ма сұрағым егер баланың тамағы қызарып ауырса қандай шараларды бірінші болып жасау керек дейді шымкент қаласынан құйрық май пайдалы ма дейді ә, жыр болған құйрық май <laughs> менде өзімде әлеуметтік желіні жүргіземін ғой сол кезде маған айтады аналар «Ә, үй жағдайында не жасасам болады дейді ә, бала үй жағдайында өсіретін гүл емес қандай да бір балаңызда ә, тамақ қызару дене қызуының көтерілуі жөтел пайда болса болды педиатр кеңесін алу керек неліктен себебі тамақтың қызаруы ол фарингит болуы мүмкін ол танзилит болуы мүмкін деген сияқты әйтеуір бір ит иә. <laughs> жөтелдің пайда болуының өзі де ол, ол фарингиттен ол танзилиттен ол бронхиттен трахеиттен пневмониядан болуы мүмкін сондықтан да балам жөтелді дама қызады үй жағдайында не істеймін деген сұрақ болмайды педиатрдың кеңесін алу керек педиатрдың кеңесін алу керек бізде тағы да телефон қоңырау бар екен қайырлы күн сәлеметсіз ба алло саламатсыздар ма есенсіз бе менің бес жасар немерем бар да ә, ақыл есі бүтін өте ақылды сондай алғыр бірақ немеремнің алақанында терілері түсіп жатады да кейде и мынау тістерінің барлығы уже қоттап сөйтіп түсті да соны журналға апарған едім ол естественно деп сөйтіп жатыр да бірақ алаңдаймын да сол қаншалықты дұрыс болады не істесем болады деген сияқты мхм рахмет сізге қазір жауап береміз белсенділік танытып жатқан барша қазақтың қыз келіншектеріне әсіресе әжелеріне рахмет тағзым рахмет жаңағы біріншісі жаңағы тістегі да құрттау иә аха ол тіпті ерте жастан сүт тістері иә. түспей жатып бүткіл мына еттің бәрі қап қара болып тұрған кезде сондай бір ол ә, мынау тәтті тағамдарды көбірек жеудің балаға жалпы үш жасқа дейін шоколадтың тәтті кәмпиттің дәмін татқызуға болмайды дейді иә мен айтамын да мен ә, прикорм қосымша тамақты беруді де үйретемін сол кезде айтамын тұз қант қосудың қажеті жоқ неге дейді да аналар ол дәмді емес қой дейді сіз оны сіз ғана білесіз бала тәттіні ашыны әлі ажырата алмайды оған мысалы ботқаны дайындайтын болсаңыз сол ботқаның нағыз дәмін сезіну керек ол тәттіні тұзыны қоссаңыз ол өзінің нағыз дәмін сезініп дәм сезу қабілеті дұрыс қалыптаспайды и бұл алты айдан бастап баланы егер де екі үш жасқа дейін тәтті тағамдардан шектейтін болсаңыз жалпы өскенде де бала тәттіге құмар болмайды ол уже бірнеше <laughs> рет көз, жеткізілген нәрсе аналар өздеріңізге аналарға айтамын да баланы зиянды жақсы көрмеңіз ол деген не сөз мына қолының терісі аха ол әрине дерматологқа көрсету керек енді оны көрмей жатып бірдеңе деу қиын жақсы тағы да ватсап желісіне келген сұрақ бар екен қайырлы күн дейді амансыз ба сізге де қайырлы күн болсын орал қаласынанмын менің төрт жиенім де бесікке бөленіп өсті бесікте ұйықтаса екі үш сағаттап ұйықтайтын кездері болады тіпті екі жасқа келсе де аяқтары бесіктен шығып тұрса да ұйқысы келгенде сол бесігінің қасына барып тұрады құдағайым әп әдемі етіп бөлеп тастайды әнші қызым ә, баласын бесікке бөледі ме екен өнер адамдары ә, өнер адамдары бесікке бөлей ме екен жалпы сол кісілер бесікке бөлесе бүкіл қазаққа өнеге еді ғой дейді орал қаласынан иә иә рахмет үлкен сауалыңыз өте әдемі мен енді ә, бесікке бөлейтін ең бірінші жаңа қызымнан бастап бесікке бөлеген әнші әншілердің қатарындамын деп бәрекелді <laughs> сондықтан да енді ә, бесік ол енді сонау ата бабамыздан келе жатқан дүние ғой ол бір ә, киелі зат деп ойлаймын өзім ә, жаңа дүниеге келгеннен кейін сол бесікке салу рәсімін бұл бекерден бекер жасамаған шығар енді ата, ата бабаларымыз сондықтан да ол рәсімнің бәрін жасап тіпті бір жасқа дейін мен бесікке жатқыздым қыздарымды содан педиатрлар көріп ойбой бесікке жатқан бала ғой мынау деп басы неге жалпағып кеткен деп <laughs> енді ол сол шынында да басқа әсер етеді ғой деймін сол бесікке жата берген ше иә ол енді бір ә, шын айтқанда маған өте қолайлы болды беске жатқызып <laughs> жоқ концертке кетеміз ғой біз деген мен қырқынан шықпай жатып концертке шығып кеткенмін алда иә жаңағы ана концерт мынау концерт қырық күндік ананың күтімі қайда қалды иә. <laughs> сонда енді айтып отырмын ғой бірінші балада сол ә, жиырма үш жасымда кішкене жас болдық па ой әдекеңде кеттік ана қалаға барайық концертке мына жерге барайық ана жерге барып келе есімде бір екі концертте қазір ғана баламды емізіп иә иә, <laughs> иә иә солай жүгіріс болды сондықтан да беске бөледік жап жақсы өсті аллаға шүкір енді анда санда жаңағы беске жатқызып оның ә, барлық жоралғыларын жасағанның ешқандай да айыбы жоқ деп ойлаймын әрине иә барлығымыз бесте өстік ә, баламызды беске саламыз ғой сонда мен өзімнің лайфхак дейміз ғой қазір сондаймен бөлісемін да аналармен қандай <laughs> ұршықты бесте жатқан кезде аяқты былай керіп бөлейміз ғой иә. сол кезде ұршықтың жаңағы дисплазияға әсер пайда болуына пайда болуына иә, себепкер, себепкер болады иә. соны кермес үшін аяқ, екі аяқтың ортасына пеленка қойып өздігінен жатуына мүмкіндік беру пеленка бір жағынан шүмекті итеріп тұрады бір жағынан аяқты қозғалтпай ұстап тұрады да сонда өз қалпында баланы бөлесіз ол заманда бұл заман жаңағы э, жөргегі несіменен жаңағы қазір не дейді подгузник памперспен бөлеп жүрген аналар бар ол асылында негізінде баланы өте қатты тыйышсыздық алып баратын шығар бесіктің өзі тазалық тазалық үшін бөлеміз ғой біз иә иә ал егер де өзінің, өзінің жөргегімен бөлейтін болса ол білмеймін енді ол жерде сондықтан да жөргекті шешіп жаңағыдай екі аяқтың ортасына жаялығын қойып біресе аяқтың қатты тартып тастамай бәрекелді тағы да сұрақтарға жауап берейік алейкум уалейкум ассалам қалдарыңыз қалай иншалла менің сұрағым қызым бүгін бір ай болдық э, көтені қызара берсе не істеймін бірінші баламыз екінші сұрағым баланың тойып тоймай жатқан қалай білем дейді қарағандыдан жаңа арқада екен қандай керемет тәтті сұрақтар жаңа қыздары біріншіден ол гигиенаны дұрыс сақтамауынан болуы мүмкін екіншіден қазіргі киіп жүрген жүргегі аллергия беріп жатуы мүмкін сондықтан да гигиенасын сақтап құрғатып барып кигізіп и жөргегін ауыстыру керек басқа түрге ә, салмақ қосып қоспай жатқан тойып тоймай жатқанын ол ай сайынғы салмақ қосуынан білуге болады жоқ күні бойына бала кейде мысалы тым қатты құсып қоя берсе емген сүтін барлығын сыртқа шығарып ол енді жыламаса бала жыламаса ол той тойып жатыр деген сөз қанша арасына қанша уақыт салып емізіп отырдыңыз мысалы мен енді күні бойы ұл бала мен сосын қыз баланың емуінде екі түрлі ма иә иә әрине ұл бала қомағайлау бола ма жоқ қомағайлау емес қыз бала нәзік болады аха ол еме алмайды екен ырбиып ол шаршап қалады ұл балалар еме береді енді а қыз балалар кішкене нәзіктеу болады сосын кейін не тез ұйықтап қала береді шаршап иектері шаршап сондықтан ол шаршап ұйықтап қалды екен деме емізе беру керек одан кейін ол тыныш ұйықтап жатса бала тоқ деген сөз менің ойымша ал енді жылай береді ғой шыңғырып ол аш ол иә, аш ол аха кешіріңіз сөзіңізді бөлгеніме аха жаңа айтып жатыр ғой ә, салмақ қосуына қарай білеміз дедік қой сосын дана ханым айтып жатыр жыламаса дейді ә, ол да дұрыс бір жағынан бірақ бала бірнеше себеппен жылауы мүмкін іші кеуіп жатуы мүмкін бөлменің температурасы ұнамай жатуы мүмкін ыстық болуы мүмкін иә. қандай ә, бөлменің температурасы қанша болу керек жиырма градустан төмен болмау керек қоңыр иә, салқын жиырма екіден жиырма сегіз арасында болу керек қой одан төмен болмау керек бірақ баланы көбіне қаттыға жатқызып жатады қаншалықты дұрыс әрине дұрыс <laughs> дұрыс па дұрыс но енді қатты дегенде ол қандай қатты дегенде ғой бір көрпеше жайып жатқызса болады деген сияқты жақсы өте керемет тақырып қазір Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатуха ассаляму алейкум жылтуха дейді сары ғой жаңағы иә болды ауруханада орын жоқ педиатр үйде ұрсасан және глюкоза ерітіндісін сумен езіп беріңдер деді далада көп жүру керек деді қаншалықты дұрыс енді бұл жерде билирубин деңгейіне қарай билирубин енді педиатр жаңағыдай өзі баланы көріп билирубин деңгейін көріп емін тағайындаса онда дұрыс далада жақсы бірақ дей тұрғанмен де педиатрменен кеңескен бақылауында дұрыс болған иә қайырлы күн өте жақсы тақырып баланың іші қарны ашқаннан да өтеді екен менің балама да болған менің баламда да болған пюре беріп бастап едім барлығы түзелді пайдасы теме деп айтып жатырмын дейді рахмет сізге алла разы болсын ол кісі кішкене шатасып тұрған сияқты әрине қосымша тамақ жеген баланың үлкен дәреті қоюлана түседі ол кісі іш өтуді басқа нәрсемен шатастырып жатқан сияқты іш өту деп үш күннен көп нәжісті айтамыз а жақсы тағы да бізде тікелей эфирде телефон қоңырауы бар екен бізді қуантады кішкентай балалар алло алло тыңдап тұрмыз айта қойыңыз сәлеметсіздер менің сұрағым бар еді педиатр ханымға бірінші сұрағым жаңағы қызымның бір жас екі ай жасы сол кісінің алғы естері көтеріліп тастап және жанымыз бар шығып жатыр соны педиатрға апарайын ба или стоматологқа апарайын ба соны білмей жатырмын и екінші сұрағым горшокқа қалай үйретсе болады бірінші сұрақ бойынша балалар стоматологына бару керек ал екінші сұрақ бойынша ә, горшокқа үйрету бұл бір жарым жастан жоғары ғана ә, үйретуге болады оған дейін әрине сіз тоса аласыз бірақ ә, бір жарым жастан деп айтып жатырмын ғой неге ол кезде баланың ми, мен қуықтағы сигнал сол кезде пайда болады сол кезде ол қуығының толғаны жөнінде біледі енді мен сізге бір қызық айтайыншы бір құрбым бар қырқынан шыққан немересін бірден жаңағы үйретіп жатыр солай үйретіп жатыр бұл қаншалықты дұрыс тосуға тосуға болады бірақ 90 градуста емес былайынан ұстап тосуға болады бірақ ол кезде ол шартты түрде шығады да бала өзі сигнал бергеннен білмейді просто сол уақытта баланы үйретіп қойды и соған ол шығады аха ал ол бір жарым екі жастан жоғары ғана қуықпен мида сигнал пайда болып толғандығын біледі оған дейін бесполезно дейсіз иә оған дейін анасы өзі эмоционально шаршауы мүмкін физически енді мына жерде э, данатай э, кішкентайларды сіз қанша жастан бастап тосып үйреттіңіз және де э, баланың шошуынан болады болмаса қуғына суық тиюден болады ма жаңағы бұрынғы кеңес үкіметінің балаларында жиірек кездесетін жағдай еді бала төсегіне кішетіп жіберіп қояды тіпті үлкен жасқа дейін осы қаншалықты не себепті неліктен дана ханым сізде болды ма ондай балаларда неше жаста үйреттіңіз балаларды сол жаңа кішкене есейіп қойды олай болмайды дегенді білген кезде ғана үйретпесек енді ол бір, бір жарым екі жас қой сол иә оған дейін оны үйрету мүмкін емес ау сол екі жастан кейін жаңағы балабақшаға дайындай бастаймыз ғой сол кезде балабақшаға барасың ертең деген ә, жаңағы қасыңдағы <laughs> балалар күледі деп айтып барып соны түсінгенде ғана барып екі жас үш жас енді шын иә сол кезде уже бала дайын болады иә жаңа айтып жатырсыз ғой төсекке жіберіп иә. қояды деп бес жасқа дейін ол қалыпты жағдай инурез деп аталады қалай деп аталады инурез түнгі дәретін ұстай алмау ол жаңағыда айтқандай орталық жүйке жүйесінің толыққанды әлі дамып бітпегендігінен жаңа түнгі ұйықтап жатқан кезде бала ыыы дәретке шыққысы келгендігін миына сигнал бармайды содан жіберіп қояды ол мүмкін ол сол күні өте белсенді ойнады қатты шаршады соның нәтижесінде ал бес жастан жоғары уже ол патология емдеу керек яғни бес жасқа дейін бөпеңіз түнде абайсызда бір жаңағы күш етіп қойса қатты қапаланып ұрыспай қойыңыздаршы <laughs> иә деп қояйын да телефон қоңырауына кезек берейік қайырлы күн сәлеметсіз бе сәлеметсіз бе бе мен үш айлық балам бар еді мойны қисық кривошея деп айтқан аха туылған кезде ана акушеркалар акушер несесі мен ба білмеймін бұғана сүйегі сынып кеткен ше содан болуы мүмкін ба мойында түйіні бар а врачтар приглашай деп айтқан не істеуге болады рахмет сізге бұл кісі енді бірінші кезекте хирург ортопедтің кеңесін алу керек мхм кривошея болуы мүмкін немесе ә, бір жақта бейімделу деген бар аналар бір жақта омыраумен жиі емізе беруден бір жақта жатқыза беруден балалар оңға немесе солға бейімделіп қалады енді сол екеуін ажыратып алу керек балапан тезірек емделіп кетуіне тілекшіміз енді кішкене дейді сәлематсыз ба дейді нұрсұлтан қаласынан төрт айлық баланың мойнын дұрыс ұстамауы неге байланысты боба терапиясы және войты туралы толығырақ айтып бере ала ма дейді мойын дұрыстамауы енді баланы тағы да көру керек не нәрсені айтқан кезде біз енді баланы көрмей жатып ә, онлайн тұрғыдан кеңес айта алмаймыз бірақ бағыт бағдар бере аламыз ғой аға енді мойын дұрыстамау әрине төрт айлық бала мойын ұстау керек мүмкін балада бұлшықет тонусы төмен шығар содан ә, бүкіл бұлшықет тонусы төмен болған кезде ол балада физикалық даму кеш болады кеш мойынсыта кеш аунайды кеш отырады себебін анықтау керек и емдеу керек а бойты терапиясы деген қандай ол ол жағынан енді э, ортопед кеңес ортопед мамандардың кеңесін алу керек шығар жақсы түсіндік Массаж алу керек шығар мүмкін иә бірінші жаңа айтқанымда себебін анықтау керек та неврологиялық бұзылыстар бар ма соны емдеу керек деген негізі сол кішкентай балаға көбірек массаж жасау керек қой кішкене қан айналысып жақсы болады одан әр балада қанша сіз э, массаж алып тұрдыңыз неше жасқа дейін сосын арнайы өзіңіздің барлық балаға бір адам жасады ма массажды иә ол кісі картайып та қалды уже <laughs> жасай беремін деп біздің енді үйге жақындау жерден іздейміз ғой енді иә жұмысынан шығып үйге келіп массаж жасап беріп негізі сол мен өзім жалпы балаларға массаж жасағанды жақсы көремін өзі бір рахат бір не болады да бір қалай айтсам аяқ қолдары қайта қайта моторикасы жақсы жақсы болып біртүрлі анандай ә, бетіне қан жүгіріп дейміз ғой қазақта сондай болып кетеді балаша массаж жасатқан сайын сосын енді қырқына қырқына дейін де жасатамыз қырқынан кейін де енді былай аяқ қолдарын кішкене сермеліп қалсын деп енді бесікке жатқызамыз дегендей ол бір өзі тұрып жүрмейді бала сондықтан көбірек қан айналысым жақсы болсын десеңіздер меніңше массаж жасатып кішкене үйде массажист шақырмасаңыздар да өздеріңіз үйреніп алсаңыздар да болады көп қой қазір интернет желісінде қалай жасау керек дегенде соның барлығын қарап көбірек массаж көбірек қимыл көбірек суға түсіріп сөйтіп жаңағы сылап былай былай тартқылап сөйту керек баланы баланы қаншалықты екі қолынан деген өс өс деген бізде бір ұят болады деген бар әкең келе жатыр деген бар өс өс деп бүйтіп бар осы процесс жылқылау процесі қаншалықты дұрыс дұрыс емес өте қауіпті десем болады себебі аналар ол ұстамаса буын бұлшық еттерінің иә, иә шығып кетуі шығып кету жағдайы жоғары mm -hmm. кейде мойнын ұзартам деп мойнын да созып жататындар бар <laughs> ондай жағдайлар керек емес белсенді жаттығу жасауға болмайды балаға қатты иә, жасауға болмайды белсенді аяқты мойнына созу болмайды бірақ ә, жай ә, дамуға қатысты қазір әлеуметтік желіде бір батырлық көрсету пайда болып кетті ғой <laughs> балалардың екі мына алақанына салып алады да бүйтіп жаңағы сондай нәрсе жасап жатады ол қаншалықты қауіпті әрине құлатып алу қаупі бар құлатып алса травма болады түрлі жас әкелердің құлағына алтын сырға ол ол ол ондай трюк жасағандар ол просмотр жинайтындар ғой иә. көп аналар қалай жасап тұр екен көп адамдар не істеп тұр екен деп қарайды ғой ә. сосын ол қайта қайта қаралым жинайды сондай ғой және де үш төрт сұрақ қалды мына жерде бәрін қосып бір қойып кетейін өйткені бізде небәрі төрт ақ минут уақыт қалыпты кішкене баланың аузынан су ағып тоқтамай омырауы су болып жүреді ғой сол неден болады екен сәби екі жаста орал қаласынан сәлеметсіздер ма балам бір жас алты ай емшектен қалай шығарсам болады ол бала өзім жұмысқа шығып кеттім балам жабысып емеді құдай ай <laughs> жабысып берсе емізеңді беріңізші сәлеметсіз ба атыраудамын қызым төрт қолын сорады не <laughs> себепті <laughs> оны да сәлеметсіздер ма шымкент қаласынамын жас менің балам үш айлық ішінде ыстығы көп іші ысып тұрады терлегіш қалай кетірсе болады және үлкен дәретті күніне қанша уақыт шығу керек бізде бір ақ рет қана шығады дейді өте өте қажетті ақпараттар тез тез жауап беріп көрейік <laughs> қайсысына бастарымды төрт қол неге сорады ол бір жасқа дейін қалыпты жағдай қалыпты жағдай бір жастан аса сорса онда балада қандай да бір стресстік жағдайлар болды деген сөз келесі сұрақ омыраудан шығару екі жасқа дейін бүкіл денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша және де біз дінде де иә, екі жасқа дейін баланы емізу ал енді қандай да бір жағдай болатын болса екі жағдайда шығаруға болады бірінші поэтапно шығару деген бар ол күндізгі емізуді азайту содан кейін түнгі емізуді ғана алып қалу кейін түнгі емізуді де алып тастау солай ол балаға стресс болмайды өзіңізге де стресс болмайды анасына егер емізу саны аз болған кезде жаңағы омыраға сүттің жиналуы да болмайды деген баланың ішіндегі ыстық ше енді ол жерде баланы көру керек ыстық дегенді нақты мынандай деген нәрсе ол жағын аха одан кейін жаңа айтты неше рет дәрет үш айлық бала күніне бір екі рет дәретке шығуы қалыпты жағдай иә? кейде тағы да айтамын осы уақыт <laughs> иә бізде қазір уақытымыз өте азғантай болып тұр бір екі минуттай ғана уақытымыз бар екен бір бір ауыз жылы сөздеріңізбен қаймана қазақ қыз келіншектеріне сөзіңізді айтсаңыздар ал енді барлық аналарға күш қуат тілеймін балаларыңызды аман есен үлкейтіп алып енді көбінесе жас аналар сияқты ғой бізді қарап отқан апалар ә, немерелеріңіз балаларыңыз аман есен денсаулық мықты болып өссін тілектеспін сіздерге күш қуат сабырлық тілеймін барлығы жақсы болсын өзіңіз баршаңызбен э, эфирде бірге болғаныма қуаныштымын ә, біздегі дәрігерлердің соның ішіндегі менің басты миссиям бұл ә, сауатты ана дені сау бала яғни аналарға білім беру сіздерге осындай пайдалы ақпаратыммен бөлісе алғаныма қуаныштымын сіздермен де бір эфирде болғаныма қуаныштымын мен де өте қуаныштымын сонда жүздеріңіз жадырап адам бір көңілінде көтеріп ә, енді қадірлі телекөрермендер әсіресе қыз келіншектер жас аналар біз бес жасқа дейінгі баланың күтімі жайында бүгін қамтығандай болдық әрине көп сұрақтар жау жауапсыз қалып жатты яки бұл бағдарламаны тағы да бұл тақырыпты біз көтереміз деген ә, жағдай шығар деп ойлаймыз не айтамыз келесі эфирде жүздескенше бата берер қарияларымыздың қатары азаймасын сәбилеріміздің түнгі ұйқысы тыныш болсын аман болайық